you. Soso Ibu Jangkung Tansa Kanjeng Ratu Ing Swargo Amin Yeah. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua.